two. と、配信はもう始まっている。えー、はい。はい。はい、リツイートね。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 ああ、結構飛び多めで、ガンガン行く感じなのかなまあ、でも基本はやっぱり飛ばないですよね。飛ばなくて勝てる組み合わせ。おおっとあ、ピヨ決まった決まったこれはいいですね、さあ、さあ生ジャムさん。スパコン決めて、まずムナーリが1本。コンボも決まってるし、あんまり緊張してないのかなそうですね、今さっき、まあ、あれですね、あの、 大勝利空振ったのがちゃんとあのピオコンボミスらず入れれたのはすごいでかいなとおアポパーアトも中で中でちゃんと出させてるのはあの今日の村さんこれは強い日の村さんなのかなるほどあでもダメですね踏み込まなくていいこの剣が来るの待っていいのに体力的にこれでも剣画面走って相当きついんではさあ完全に胸ありペースあと無理やりは昇竜拳当てにいったが最後は大キック まず先制したのはムナリあ体力リードした時にね、サガット側もただ後ろに逆に下がってかれるだけで、今、何回かの上台が打ってくれてましたけど、それでワンチャン飛ばれてっていうバカみたいな巻き方があるので、ほったらかされるのが一番嫌ですね、剣は。何もしない。さあ、ファーストアタックは先ほど同様、シュウ君。いいですね。おっとあ、っ前半は全然いいですよ。前半はダイヤパカという。なるほど。 中後半は中で打てと最初はダイヤパカット減るんだよああなるほどなるほど後半になるとあんまり補正もかかって根性値もあるんで中でやっとけバイパンそうバイアス波動は下のに下がっと側があのダイアヤ小波動ってぶっちゃけであの下がっとリバーサー上タイガーで相殺できるんですよあなるほどねダイア支払いの小波動は本当に意味ないんですよ あじゃあ大波動で打たないとダメ大波動で打つかもしくは中足払いですあ中足払い中足払いねまあ大足の方はやっぱり足が長いそうちょちょっと長いのってやっぱ転ばしたいっていうのがあるんでしょうねああなるほどねほら竜と違って中足波動拳のほら剣のつながんないから意味なさそうなのでも逆になんですよねただ胸張りかなりいい感じでちょっと全然煽りポイントがないなくて真面目な感じでやってますがそうですね 全然いいですよ今ジノサイド打ってたんじゃないかアッパーカットガードさたハードに打ったんですけどゲームだったんですよねちょっと終権が苦しそうな立ち回りノサイドとこれはかなりできてるぞあれもねあのリバーサル取って出ないから、ちょっと待って、リバーサルじゃないように出さないといけないとサガットとダルシムはリバーサルが出ないんですよね 今ね、あの前ジャン下がったが前ジャンプして、あの剣の大足払いをあのガードしてるじゃないですか、はいはいはい、多分サガット着地同時にタッチキック振ってたら、はいはい、多分逆にサガットが勝つんじゃないかなと思って、えー、ガードできてるところとサガットが動けてるところ確かに確かに、おおよ、よく見てる、冷静だぞ、お大足、いいですね、今のはいいや、大足。さあ、剣側のあ今の一文字いいですね、さあ、連覇でいいでしょ。 取り返す今のはあスパゴン出してもダメ今一番良かったポイントは中足バーンの後のあれですよこの試合で多分初めて使った一文字ですねああなるほど今1歳目の1試合目使ってなかったはずなんで割と一文字も結構リスクある技ですよね意外と短いんですよああなるほどさあ正直当てて終点が逆襲しに行くか カウントは1 1今みたいな時に立ち寄りキック下がったが置いてるといいですねなるほど中足まで止めれるので中も結構動きが良くなってきたんではよく外したいいイパンチよく見てる反応いいんだがちょっと今のところあのー、文句がない感じのいいいい飛び込みになった我慢我慢あと今の出なかったらやった 今ね、散々空中打弾がにめされられたからね、空中弾幕かなって思っちゃったんじゃないのかな。アッパーカットは、つけられちゃうんで、大キックうん、パス大キック。でも、あでもあまりにも近すぎたよね。ちょっとね、打ちづらいところだと思います。ただ、割と胸張り側も理想の動きは。なぜか飛んだのミスったのをガードしちゃいましたね。今でも出そうとはしてたけど。確かに。さあ、連シーんだかあ としゃがみくらいだったレッパーはやっぱりあの今大アッパーガンだった着地がやっぱ隙が少ないんで今しかも左右ね多分本人も分かってなかったああなるほど入れ替えるっていうのもありますよねいいよピヨッとおっとブータ第中アパカとヘルこれは完全に上タイガー強気の上タイガー まあ今止めないタイミングで打ったんで、しゃがんでやり過ごすしかなかったが、2-1。おっとお金が入ってない。クレジットクレジット。 <laughs> これ50って書いてあるのいいですね。50円ボタン。50円、50円、50円ボタン。間違いない。普通なんかクレジットのなんか C とかそういう感じでイメージだよね。C だって読めないやつがいるからさ。50 <laughs> だと分かるやろっつって。大キックうまいぞ。 かムガーリってはかなり通常技の使い方うまいすごい冷静になってますねおっ大志差し返すシューも負けてないぞ大志大足おっと今のは昇竜ですかピヨった運がねえな今の今のは持ってなかったドクロはやばい いやかつてないいい勝負すぎてさあ竜巻からの勝利おっとタいガーい、ーは無理くり今のは強気な選択肢ですよねいいですね、今今みたいなピンポイントで立ち上がする嫌なんですよさあちょっと待って長田投げ3 1 3 1下馬評を覆して胸ありが頑張ってますねかなり頑張ってる まあ、実際サガット剣はサガットが有利とは言われて組み合わせですけどもなるほど柊君もかなり頑張ってはいるのでまあ差し合いとかもね頑張って林、まあ、最大の一番当てたいところ当てますよねそうですねさあしかしリーチが長いなサガット飛び入る今はつながらないよく見てるな ちょっとうまいぞあ、あと見せたアパガット。まあ今のは、まあ使っても致命傷にならんと。割とアパガットの反撃って難しいですよね。剣は。密着以外は反撃ないっすね。ない出し毒割と。一文字届かない。届かない。あ、届かないんだ。それは結構、 割と混戦はアッパーガットでいいっていうのもあるねそう竜だとあの大波動みたいな感じだブランカのローリングみたいなもんですよねガードしちゃうと何もできないみたいなじゃあもう読んでたら昇竜券を当てた方がいいと昇竜は一応アッパーガット、うん、ほぼほぼ密着でガードしたらあの大昇竜が届きます大昇竜なるほどなるほど あ今なんだかんだ今な投げてすげえ今投げを決めてポイント投げていや今のはね受け身取れなかったらいなかったな今ねちょっとねアッパーカットじゃんジェムサイドが重ね遅かったからシュウ君とちくってリバサレッパやったら逆に勝ったんじゃないああ立派ねちょっと出ないはずのリバサレッパうまい今の立ち台パンダ相打ちうまいムナーリは独走してるのか ?4141 だよね41 さあ普段のの試合では柊君の方が勝ってるイメージだがさあ胸張り水中がうまいうわ冷静よくないさあこれはェノサイド今のところ文句をつけようになっ立ち回りじゃないですか普段の試合と今のジェノサイドすらたまにミスるんですよねなるほどいやこれは相当練習したんじゃないのかな本人もねあのー、あ、まあ、今のはまあしょうがないと 垂直が丁寧だな。しちもサン中アッパーカート、確定なの分かったから中へなんだね。大、足。これは相当きついぞうめえな。だいぶ置いてるだし、差し返す。ここは意地見せたい。と、おっと、逆に投げてスピードにまった。大し、大しあーっと、これはっと、安いよあー、バカあーっと、出ないどっちもどっちもどっちもどっちもどっちも 最後はタッチショーキックいや今ジェノサイド空振ってくれた時壊し熱波が最大かまあ最大ですけどそんなことしなくても死んだんじゃないかなと思うんですよね体力まあ中盤勝利とかでも割と良かったまあ一番簡単なのは中盤勝利ですねもったいなかったですねさあしっかり決めて3段これは死んでしょうあっという間91秒 まあ、これもあるんでね、まあ、そろそろムナーレさんのお薬が切れる頃なのか確かにもう4連勝ですからねお薬が切れるとまあ長州さんと川端、ま、でもあれですね大アパあっちょっと今ビビり癖さ悪くされましたねそうそうそうそこ強気でいてもいいよ さコパンタイガーそうそうそうそう別にあ冷静見てるんだよしっかり見てるぞお前はもう波動は打てないぞ今日はジェノサイドじゃないとちゃんと見てますね結構村井さんあの通してくれるなるほどですけどそこもうもう何回打ってんだと今日は かなりいいですねちゃんと入れてますねいいね今立ち上げく落ち着いてる冷静高橋さあこれ以上61もう終わっちゃうよ頼みますよいやね、ここはね、やっぱね、下馬評をね、覆す場合はね、下がった側になっちゃいますよね。いくら下がって有利とはいえ。 ですね、これは、まあ、先ほど僕、鎌田君とも話したんですけど、あの、まあ、失礼な話ですけど、まあ、シュー君が勝つでしょうね。なるほど、うん。話で、さっきあの、ケンサガとの練習というか、そう、お付き合いなのか、焼き鳥君が、はいはい。ムナリさんのサガを殺せて、いやいや、検ンサガとこれからやるのに苦手意識つけ合わてるひどいね、焼き鳥君。 <laughs> そんなような感じで話をしてるぐらいだったので、しばし、あと大根待て投げて しかし受け身はあるんでちょっと早かった今のは上タイが分かってましたよね、うん、そうちょっと早かったなー、ね、打ち合いは下がったわ有利おっと画面外なのでちょっと前に歩くうまい苦しいぞ 大事大大アッパーだったなもったいなかった今ね減らなかったよねだしそうあの踏み込みの話はく君さっきからうまいんですようまいヤ足立すだけでも結構ね剣は難しいっていうその後がねなんかもったいないんですよ今のはつかみでよかったんじゃないかっていう大アッパーガットこだわるな俺は出るぜアッパーガットが出なかった言った瞬間出なかった頼みますよ笑わせに来なくてもいいからさあ残り10秒行くしかない いや逃げた方が良かったんじゃないいやーでも戦ってるのは中華ですね一度と勝ってるさすがにあの場合ではもうハドル打たないか、あとちょっと反応遅れたが大足に差し替えが出るあと中央アッパーが出る今のは上タイガーミスですかうまいぞお手本のような剣線 アッパーカットダイあまり減らないねそうダイはもう体力半分切るか切らないぐらいから減らなくなるのであーっと今しわしわでミスりましたねただもう今回はダイで決め打つっていうふうに決めてんじゃないですか確かにまあ基本的にねダイアパーカット気持ちいいですからね投げるアッパーカットかくってたっぽいけどおなんで今スーパータイガー2が出ましたね今そう前に飛んじゃやべえだろでしかもそれ食らっちゃやべえだろ6連勝 これはちょっと厳しいぞ !71! ここからはかなり精神的にタフじゃないと大丈ですあと9回勝てばいいだけですまあまあまあまあ9 <laughs> 回以上ばいいまあまあね最初の時よりかはもう1回勝ってるからあ今の前にあっとよかったしっかり 今回のね、今からなんか逆にもう反省早いんだけども、うん、シュート置き攻め、せっかくダウン奪ってもそこに繋がってない。あー、なるほどね。うん、焦ってるんですかね。せっかくダウンさしてんのに、その後が続かなくて、なるほど。みたいのが。あれ、スコアこれ乗ってないのスコア乗らないのこれ。あ、できなかったんだ。今ね、7、71です。ムナーリが7です。あの、下一桁が、あの、コンテにないんで、 6連勝中になってますね確かになんか集権もなんか胸張りサガットに感心してるところがあるんじゃないですか打つ手がない感じなのか今のところ剣側は打つ手がないようなお待ちまりにじゃんけんで決めたのじゃんけんまあ話し合いじゃないですかまあ変えないってことはだし まあ 2B 側の方がね、あのー、コマンド系は割と有利っていうふうなそうそうそうそう推説がありますがなんだけどさ冷静今日あとねちょっとねおじさんおじさん偉いなと思うのがねあの波動拳を、うん そのなんかなん上タイガーとかその総裁しそびえて食らうっていうのはあったとしてもジャンプミスで踏んづけてるっていうのはないんだよねそれでおじさん頑張ってるもんなるほどおじさんって村上さんのことですかあのおじさんと言ってるけどあなたが年上でしょやべえだろおじさんよくね波動拳踏んづける癖があるんだけどなるほど今日一回踏んづけてないのでかたくなにおじさんって言いますねおじさんが敬語を使ってるんだわ そうそうそうさあもう下がった安全圏かラインを上げたい剣あと大石これはクレバーな選択ラインを上げるダメ今時っぽいねラインを上げるそうちょっとね今思い出したかのように使ってみたなんかすぐ今時っぽいいやし強えな立ちキック 今回ね、あの、クルーザーの選択とラインを上げるをね、使おうと思ってて。今時っぽいから、そうそうそう。そろそろ終わっちゃうから、もうそろそろちゃんと使わないとまずいぞっつって。これエクサでも多分使う、使うと思います。な <laughs> るなんか、あんま聞き慣れない言葉を聞く。いや、e スポーツですよ、e スポーツ。ね、 <laughs> 乗っかっていかないと。あ、そう。流れに。この流れに、ビッグレーブに。あまりにもね、一歩が展開なんで、雑談始まりましたよ、雑談。歌 <laughs> が。 頑張ってねまさかこの組み合わせで集権を応援そうになるとはやっぱこれやっぱ気持ち的にもね僕自身も剣使いなのでやはり剣を応援したい気持ちはあるんですいやでも剣の立ち上が苦しまぎになってじゃないですかもうこれ当た当たればいいけどみたいなそうそれがねあのー、この今の状況ってなんだっけ8対1だっけ 8対1なってから今苦しいみたいな感じに言ってましたけどそうじゃないですよそもそもサガット戦は苦しいブロード感じのでウ君のスタイルなんで、まあ、今回をきっかけに気づけばいいんじゃないかなと思いますなるほどねそもそも割とあの川村君とも喋ったんですけど結構飛び出動向しようっていう癖があるのでああそう飛ばして落とすキャラじゃないですかサガットって確かにそう飛ばして落とすキャラに飛び出動向しようってああまあ確かにそうですね、まぶぶの悪い勝負じゃないですかそうあのサガット前の あのー、土俵に乗っちゃってると。そう、10回。えでも今のは ?10 回もし勝負するとして、うんうんうん、10回のうち何回飛びが通るの、うん、何回まあまあ長期戦ですからね。そう、そう結局数を考えたら、落とされる数の方が多いんですよね。まあそうなると自力になっちゃうと。なので、サガット側を飛ばさなきゃいけないんですけど、サガット側飛んでないですよね。飛んでない、垂直しかしてないですね。まあこれは、 まあ言った瞬間に前に飛ぶというね、ムナリさんのね、あの、裏切りですよ。お前ね、おっさんおっさん言ってな、いい加減にしろよと。絶対聞いてる。飛び道具の性能、いやまあ、下がった方が上ですな。全然上。さあ、91! さあ、リーチリーチです。9連勝で終わるのか9連勝ではないんじゃない途中1回1勝いやだから9連勝で終わっちゃうのかっていう次で9連勝だから ちょっと最初の2回だけ楽しかったのはもう完全にタイガー・ロェさんよって感じですね逆殺とむしろとなんですか飛ぶのが仕方がないって理由が分かんないですそのめぐり性能が悪いサガットを逆にあ性能球の性能がいいサガットを飛ばすぐらい逆に剣が球を打たなきゃいけないですよね球の数が圧倒的にシュ少ないです結局ほら飛んでるじゃん今もなるほど 波動拳の数と飛びの数で飛びの数のが多いっていうのはちょっとまあ苦しいのは分かってるけどそこをあえて飛ばせるような形に持っていかないと最終的に勝てないぞと1ラウンド取れるかもしれないけどそうそうそうそう目先の長い目で結局そのサガット戦っていうのを考えるんだったら球でどうまあまあそうは言ってもリーチですからね 時すでにお寿司お寿司みたいな正しい苦しいおっとそれしっかり返す反応はいい反応はできてるまだ俺ねあったい今のはちょっと今のは今のはちょっとどうなの草君頑張ってほしいまだまだある世界あーっと運命悪いぞ何かあったーこれは ちょっと苦し紛れだったな、まあ、まあまあまあまあ、まあ、勝てば OK まあここはねあのもう後がないんで何でもいいから取らないと、うん、まあ本人が勝てば OK って言ったら言ってるのはやばいけどやばいけどここから9連勝ですよまあここから 9, こから9連勝いや8連あここからここから8連勝あジュジュースあるジュースジュースくれる終わりなんでふざけんなとか言われるんだよおかしいだろうだっとでも これでだいぶ飛んじゃうみたい飛んだところで激流さんのシャッいやでも無駄イさんもちょっとリーチかかってるから出なくなったよタンクが前飛んでるよ苦しい苦しい苦しいお互い苦しいさあ俺の実況はどんどん滑舌音がないですよカールドクライクライさ飛んでるいや確かにもうもうセーフティーですよね、うん、あなたはェルソンで見せたか 前に行く行かなくてよくねバックジャンプでよくねあー取ったお苦しすぎだろ今の勝っちゃうだろさあグダグダになってたぞグダグダになるとこれ終権の方がいいなんじゃないですか垂直今のはいいじゃないいあなんだなんだなんだなんだ急にグダグダになってきたぞ終盤小体側になら当たってそうに見えたけど今大体側にだったように見えましたね あ、駐車のそうそうそう、それそれそれ、それそれ。うまい熱波熱波ですね。さあ、2連勝。これわからんぞおじさん頑張れえ、あと1回。おじさんでも逆、こっから負けたら逆にレジエンドだよ。まあまあまあ、美味しいか。逆に逆に逆に逆に逆にさあ、煽りますよ。流れ変わったね。 変わりました完全に変わるかね <laughs> いやだってもう完全明らかに草がっと硬くなってるもん確かに剣も苦しいんだけどいなせてない、まあ、あと一生ね長期戦はね苦しいんだよねしかも8連勝とかしちゃったから割とまあ剣がねもうあと行くしかねえっていうのねある意味開き直ってますからね もう勝とうと負けようと別に行くだけだよみたいなおっと追いついたぞ一文字は食らわなくていい一文字だったな前飛んだ上タイガーもしっかりとしゃがんでシュウ君がね今さっきまでやってなかった行動やってるんですよね今サガトのあの着地タッチキックだったら着地アッパーカット用に対して着地歩いたところにあの昇竜拳みたいななるほどおっとこれはいい勝負やっとけよみたいなサガットはリードしているかなああバイタリア決まった最後に取る 結局飛び込みかよって草が言ってますよはい来てるねはいはいはいはいはいはいはいそうね、そんなの見りゃ分かんだよあじ味これは流れ変わってきたぞおじさんきついぞつかんで上がり返し魂がい返ししかしこの時筋の阻しが残り70秒これ待てるんじゃないですか待ちきれますね待てるよねこれ 林だけたいや攻めなくていいもう何もしなくていやでも気持ちが入ってる気持ちが入気持ち50秒ガードでいいんじゃねえの気持ちのラインを上げるラインってやめろよラインって言いたいだけミスったーさあ最後はクレバーの選択登り台キックいやーもうおじさん集中力切れもう無理やり使ってないみたいなだろ4連3連勝いやお前が言っちゃうべだろそんな分かってるお前が言っちゃうべだお前ないと思ってたのかよ 本人があるある言っちゃうだろうさあこれにはさすがのムナーリも苦笑い声んからムナーリじゃなくてムリーナに交代あるムリーナムリーナムリーナに交代しちゃう可能性ありますね全然別人別人28号完全にこれもうねこれ普段のじあいのおじさんに戻っちゃいましたよもう適正で打ってるタイガーって感じだもん指摘じゃなくてさっき違っていやカードッシュやらアッパーがどう出なくなっちゃった ああ俺ジェノサイルさっき出てたジェノサイルやばいやばいやばいちょっと頑張って前飛んじゃうだろもう苦しい苦しいああおじさんいやー厳しい大キックが当たるマジでまくられそうと僕この後のくじ引きの準備あるんでそろそろいいですか <laughs> そろそろ終わってくれといやじゃなくてじゃあなんかもうなんか見る見る意味なくなったかなみたいな <laughs> おおやべえだろ 下がったか別人にとあんとこれはうまく入ったぞダイヤパカット意外とやらなかったねンから本当に変わってないですかって言われいや本当に変わっちゃったよねいやちょっとね23ラウンド俺やってたあ多分まあの僕が途中でしたやつあれ5試合目ぐらいと言ってたあのお薬切れたってやつお薬ねなんかでドーピングやってたのかな、うん、おっと奥のしっかり返すラインを上げて 大輝くんクレーバーら選択垂直ジャンプどこらへんがだよあじゃいいさあしっかり選択ゲノサイドと、うん、ラインを上げてゲノサイドですよリーチ言うてもリーチリーチあそこちだ上田が大志勝利に当たるおっとここ なんだ今のは波動拳ミスか波動拳が飛びに化けるとは経験 i っぽいですねああまあそうですね今ごめんなさい僕あのー、基本的にジャイアンさんタバコ吸わない人からむしろ苦手な人なんでジャイアンさんと喋るところタバコ吸ってなかったんですけど途中であもうみたいな感じでタバコ吸い出しちゃいましたね終わっちゃうよ終わっちゃうよ終わっちゃう終わったー立ち台パンチボグッと入って勝ったねー終わっちゃっーとスコアは10対 4!4! えーと、じゃあ、あと勝った方にインタビューですか勝った方にインタビューだね、毎回ね。じゃあ、あの、マイクを。じゃあ、あの、一言二言、お前弱いんだよとかでもいいんで、全然、言ってもらえれば。負けた方にはしないんで、お疲れ様です、むなりさん。お疲れ様です。いや、そうですね。 すごい緊張しました最後緊張した最後緊張した煽るなよと <laughs> 煽りでかなり緊張しましたなるほどおだいぶ煽りで緊張したということではいいやまさかねこの対戦でね僕がねガーの立場に立立つとは思わなかった本当にいや良かったですね やでもまた機会があったらやりたいですあれいやもっぺやらねえよなんだ見苦しいぞおいそういうのやめろお疲れ様でした勝ったのはムナーリックスタート次回は次回予告はあ手短にああえっ、ー、と手短にちょっと次回の予告だけさせていただきますといってももう1週間ないんですけど 13日土曜日、この日にスピータス・バイトンさん対ヌルポガエスケまあ、これは公表しているので、まあ、皆さんごそにかもしんないですけど、まあ、ちなみに次の日、エクサーなので、それもよろしくお願いします。で、ね、えーと、11月の予定、11月4日、ええー、と V3 の後に、えーと、ハーデストボーイ、S ホンダ対、ウネ、ガイル、 この超若手対決をやりたいと思います。超若手対決。はい、ちょっとすみません。この後ありますので、この辺で。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はいはい、ということで、えっと、今回の小物道いかがだったでしょうかお疲れ様でした。さよなら。さよなら、さよなら。